takam azonam kumruk sudung ngok silaka anu video sope odok ngok channel sope anu pegaru mun ngok channel channel subscribe toka odok ru ek tune bel icon suta bai dala toka kapilana sampin kangen kapo kapon video nglam le dupesin apa ngamnya akot pe papo ya le অৰকাঙৰ চিলক ভিডিঅ' চ' লোকাপে গৰুং ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোক লোকাপে বহাই দিয়েন অৰকাং অলোক চেনেল চাম কাপে গুৰু মেন এনে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহাই পাওঁ অলোক চেনেল চাম মোলো পাছ পে মোলোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চে হাইট লালে পায় অৰককে পাক মোলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহাই পায় অৰককে চাইকে মোলো আনো আনো ইউটিউবাৰ আজন কৰিম নুদু আকনকে চেনেল আকনে ছাবস্ক্ৰাইব কাউণ্ট চলাংকা আজি আজি আনো আনো চেনেল কৰি দে পাক আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কাউণ্ট চলা অৰককে চাইক পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইব করবেন পাঁচ হাজার সাবস্ক্রাইব করবেন এদে বলো আটজন চ্যানেল করে আটজ কোসিন সাবস্ক্রাইব বিকবাং ওরকে বিরং করে আটজ কোসিন কাং কুবাং আমপিলাং আনো আনো সাবস্ক্রাইব আজন কেম নুদুং সদ্দি কো লুক আনো পে ইউটিউবার ইউটিউব কুলেন নুজি ব্লগ টাকাম দক চ্যানেল আম নর সাবস্ক্রাইব কাউন্স তকা ওরকে পার্টস পে no sakka ke bidong garung bido sene kadu no comment ektang bitoka kapi am nyem no comment dak bidaga logal lage ngo saya kon comment at so ko nok channel lang open na kaya or kanok video ko lang kaya और कनक वीडियो रम नक चैनल हम सब्सक्राइब दिए हम पिला आपन का वीडियो हम का आपन ही सब्सक्राइब का सुनांग का कापो रख का सब्सक्राइब हम बहाय हम लोग सब्सक्राइब कर हम पक कापे ngol le sila le en rok iko yang ngolo atso konom langkan dia skin man takam de video sum katla do to ka पास पे सुपा ngolo कॉम बाजार अब गया कॉम बाजार अब गया डेस्कटॉप हुई है डेस्कटॉप उठ के ना যে ছেটিং অপশনস కరెక్ట్ ఓపెన్ হলো ওপেন ডাক লগে লগে অলোক করো স্যাম্পল লেনে স্যাম্পল এন্ডা লগে লগে নলো চ্যানেল সব গেলা চ্যানেল লগ গেলা एडवांस सेटिंग सब नेला एडवांस सेटिंग हम नेला सुपांग ओलुकसे सब्सक्राइब काउंट सब्सक्राइब काउंट से राइट चिंचम गोलो राइट चिंचम लापांग गेला गोलो सेव मिलिंग मुले गोलो करके सब्सक्राइब पागे रखके video sa rokas sa gobo kapo ka video sa rokas sa apin ka sa dalam dope bye और अक्का सिलो का वीडियो से कापो का हम लोग लाइक तो का कमेंट तो का और अक्के चैनल सो पर अनुप गाडो मुलो सब्सक्राइब बटन ने लिख गया बेल आइकन ने डाल तो का समय पर कापो का अपन वीडियो कर दम अपन हम पार्ट तो आप डाल रहे